प्रत्येक व्यक्तिलाई उत्पीडनबाट उम्किन अरू देशमा शरण खोज्ने र लिने अधिकार छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य र सिद्धान्तको विपरीत गरिएका कार्यहरू वा अराजनैतिक अपराधको अभियोगको सम्बन्धमा यो अधिकार लागू हुन सक्छ धारा चौध